خوب سلام چطوری دنیس جون <laughs> خوبی خوشگله چه خبر حالا چطوره ماچ بده به امو ببینم خوشگلم خوشگلم اه یه ماچ بده به ببینم آفرین عزیزم یه ماچ بده جون چی چی چرا ماچ نکرد بنو محمد چرا برای ماچ نکردی ها همینجا بکشمت آشغال بزرگوار باید مخشو بزنی اول آها پس بریم بیرون بیا بیا سوار شو داداش تو این ماشین تو به ما بده ما بریم بیرون کجا بریم بریم شراب بنوشیم ادامه بده عزیزم یکم مست کنیم با هم دیگه <laughs> بزرگوار تو یه آشغال خائنی نه محمد اذیتم نکن کاری ندارم که فقط میخوایم چی بخوری بیا عزیزم بیا اینو ول محمد ول کن <laughs> خب عزیزم چطور بود خوش گذشت یا نه ماشینمون چرا عوض شد اینو نیست سوار شدی دیگه یالا واو عالی بود چی؟ بزرگ این ماشین رو نمیتونی از اونجا در بیاری چجوری میخوایی دنیس رو هندل کنی؟ من به دو دقیقه خفشی بهت نشون میدم نشون چی نشون میدم؟ خوب دنیس جون چی خبر؟ مامان اینا خوبن؟ آره چی؟ خونه؟ نه خونه نری بریم یه دور بزنیم دیگه ببینیم چه خبر آره دیگه چیکار میکنی؟ آدم سنخوری من از تو سفیدتر ماده نیست خودمونیم آره یهو به آره، افتخار دنی چی؟ چی بابا سای عوضی؟ آره چی؟ من غیرتی شدم به ما اندازی میکنید پوفیوزا الان مادرتون از آدارتون میکنم پولاتون هم بدین به من چی چی چی وایسا ببینم رئیس رو میزنی فرار میکنی پوفیوس وایسا آشغال پول من این پولا رو برمیدارم آره برمیدارم دلیس جون سوار وانت میشی؟ نه باشه بیا سوار این شیم سلام امو گم پایین آفرین بپر بالا دنیس سری این خیلی جالب خواب داره <laughs> خب دنیس جون عزیزم بریم دیسکو با هم دیگه بریم اونجا اتاقای مخصوصی داره که میتونیم با هم دیگه ورزش کنیم چرا بسته است؟ بایستا ببینم در خراب شده چرا بسته است باز کنید اینجا رو باز کنید چی چی چی براسایی به دردخون خب، همه تو رو میکشم چی اوزا بریخته دنی سوار شو بریم سری برگرد بریم خونه دنیس آماده این پرش هستی آره حالا بپر پایین <laughs> چی دنیس کو یا خدا دنیس آه اینجا بیا بیا بیا بریم خونه برسونم تو رو خونه برگردم چند تا از این بالاسای عوضی رو بکشم خیال دلم خونک چی که بابات کجا کار میکنه چقدر در میاره ماهی چی به من چه یعنی چی یعنی چی خیلی خوش گذشته عزیزم بازم میام میبینمت <laughs> های تریت لیدی چی چی چرا ناراحت شد ازم خوشحال شد که چرا اینجوری شد گوره بابای تنی... تنیس تنیس بابا بریم تئاتر شهر خب رسیدیم تئاتر شهر پارک دانشجو کجاست تئاتر شهر اینا ساحل داره ببینم پارک شوتونو ساحلتونم که نیست چی چی چی یا بلفز سلام اینجا تاعت شهر آقا آقا وایسا برادر دوست عزیز اینجا تاعت شهر مگه نه وایسا با تو هم میگم وایسا پافیوز هیچ که منو نمیتونه بزنه چی از خانم خانم جون خانم وای نیستی بزنم ات وایسا بکشم تا وایسی پریود شد که احمق پریود چیه زدی کشتیش ببخشید قسم قسمی نبود خانم سلام بیا ببینم چش شده کجا سلام خانم خانم وایستا بابا کاریت ندارم کاریت ندارم تکون بخوری همینجا با تو پاره میکنم چی؟ با تو پاره میکنم سلام بیا بریم خونه ما چی چی چی چی چی کی داره منو میزنه کی جانت کرده منو بزنه تو تو این چلغوز چطور جانت کردی رئیس رو بزنی یه الان رئیس حسابتون رو میرسه فهمیدی یا نه؟ از لطفتون ممنون از لطفتون ممنون همه پولا رو رد کنیم بیاد تو منطقه واگوم من رئیسم اینم آثار رئیس بودنم اینا بچه پر رو بازی داره بردن و همه شنو بکشتم خانم لباس تو چه خوشگلی خب بزرگ هول بازی دیگه بسته بریم خونه بربکس ما اینجا اومدن سلام به دنبال رئیستون بیاین حساب اون نه حیفه حساب اون ها رو برسید او نه اون ها احمقا اینو چرا کشتید آشقالا این حیف بود اه اون ها رو بکشید سری سلام آقای راننده چه پایین من میخوام میدونی که اون حلال در بیارن بچه سوار تاکسیشی بریم مسافر بزنیم بر چهار نفری میریم مسافر بزنیم آره دیگه یه نفر اون وسط جا هست دیگه میشین اون وسط اونو بریم مسافر بزنیم چی؟ اه. خب یکیتون باید پیاده شید بچه ها نه دیگه همه تو سوار نشید یکیتون پیاده شید تو میتونی بری خونتون برو سوار شید بقیه بقیه سوار شید برین حالا بریم یه مسافر سوار کنیم بذارید ما سای عوضی رو <laughs> همشون رو له کنید توم توم میری بار میدونم چی یا من فضل کمک خب برو ببین سویچ کار داره اونجا باشه بابا بریم دیگه بریم ببینیم سویچ <laughs> چی اصلا فروشیه